пратениците генерално имаат секогаш поголеми плати ако се ова го го вели искуството и со другите со другите држави во западните во развиените парламентарни демократи практично се скоро секаде односот со односот на платите на пратениците со некаков со некои просечни примања населението е не за 30 према 1 па дури и повеќе од тоа во корист на пратениците бидејќи се смета дека тие До сегашното образложение е дека тие би требало да имаат поголеми плати за да бидат помалку подложни на корупција и а, да можат подобро да ги застапуваат а, интересите на граѓаните и нели да бидат помалку а, подложни на на а, некои лобирања од страна на дали на, на компании, на други интересни групи, на на партии или било што, лобирање кој што би оделе во насока да се носат одлуки на штета на, на граѓаните или пак повеќе во интерес на, на некои приватни, при, во кои се некои приватни интереси. Меѓутоа интересно е што секаде, па дури и кај нас, оваа логика нема некое практично оправдување, односно никаде не е докажано дека високите плати на пратениците кај нас некои медиуми излегува со пресметки дека се околу три пати повисоки на пример платите на пратениците со просечната плата на во Република Македонија и никаде скоро не е докажано дека тоа на вистина ја смалува корупцијата или ја смалува подложноста на пратениците да попаднат под други интереси или пак да бидат подплатени да, да добијат мито од страна на други